زول اللون السلام عبد رزهم السلام يا يوانا يون اول كان نعطيو ثن طغرين هادي راغي وكينا تيلي من المنداد انتي دوكلا يصريس كابيلي سلم عاونا نضاجي اسكا يدي الهان سلم عاونا نبويدي يخصن ذويد ينطرن ذويد بدن مجال الطناقين من كوفيد 19 هادي تموت السلامة هذا زندفك ما فوس ندللت أتخدم يدسن أكنا تيفسوس تاع كنت تنميرتي ولادي بدن تنميرتي تربع ثقين إصريس كبيلي تنميرتي تربع لاجياسكا لاجياسكا ماشي الدبخ كان أتكفو سوا ولكن ذاين تفكي ضينك عينك الساعة ماشي ميرثي